Pivot 4A, Quarter 1, Week 1, Aralin 1. Ito ay MAPE Health 2. Karapatan ng bata sa wastong nutrisyon. A video lesson in MAPE Health 2. Magandang araw pong muli. Ako si Teacher Kalumpang, ang iyong mga kasama sa iyong pagkatuto ngayong araw na ito. Ngayon, marami ka na namang matututuhan. Kung handa ka na, huwag mo munang kalimutang mag-like at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga panibago kong videos na na-upload. Tuloy sa panunood. Malusog ka ba? ano-ano mga kailangan mong gawin upang ikaw ay maging malusog sa araw-araw. Bakit kailangan mong maging malusog? Sa araling ito, matututunan mo o matututuhan mo ang karapatan ng bata sa wastong nutrisyon upang manatiling malakas at malusog. Ano ang mapapansin mo sa dalawang bata na nasa larawan. Malusog po ba sila? Katulad mo rin ba sila? Malakas at malusog? Malusog ba sila katulad mo? Ang galing naman! Dapat bang maging malusog ang isang bata? Opo, dapat maging malusog ang isang batang katulad mo. Pakinggan naman natin ang kwento tungkol, tungkol kay Mahal. Siya si Mahal. Masaya siya sa bawat ginagawa niya. Bawat araw, lagi siyang nagpapasalamat. Napapanatili niya ang kanyang malusog na pangangatawan. Natutulog siya ng maaga upang kompleto ang walong oras ng kanyang pagtulog. Nagising siya ng maaga. Nagigising siya ng maaga upang mag-almusal ng masustansyang pagkain. Nag-eehersisyo din siya upang maging malakas. Magiging malakas ang kanyang katawan. Sa tulong ng kanyang nanay, masaya niyang nasasagutan ang kanyang mudyon. So, ayan. Sagutin naman natin ang mga kasunod na mga katanungan. Ano ang mga ginagawa ni Mahal upang mapanatili ang kanyang malusog na pangangatawan? Batay sa iyong narinig na kwento, ano ang ginawa ni Mahal? Magaling! Ang ginawa ni Mahal ay para maging mapanatili ang kanyang kalusugan, ay natulog ng maaga, kumain ng masustansyang pagkain, at nag-ehersisyo. Ginagawa mo rin ba ito? Magaling naman! Ngayon, subukan natin kung ginagawa rin ng mga ginawa ni Mahal. Isulat sa iyong pasagutang papel ang tama kung ito ay nagpapakita ng karapatan sa tamang nutrition, na dapat mong tamasahin at mali naman kung hindi, katulad ng ginawa ni Mahal. Una, kumakain siya ng ng ng biskwit lang. Ito ay mali. Ayan, batay sa ating nakikita, tama ang ginagawa niya. Kumakain siya ng gulay at prutas. Ayan din, anong ginagawa ng bata? Siya ay umiinom ng gatas. Tama ang kanyang ginagawa. Ayan, kumakain ang mga bata o ang buong pamilya. Sama-sama sila ng kanyang pamilya kumakain ng masustansyang pagkain. Yan ay tamang gawi. Ayan, kumakain siya ng maraming junk foods. Mga chichirya, kumakain siya ng marami. Tama po ba yan? Mali. Mali yan. So ngayon, alam mo na ang tama at mali upang maging ah, malakas at uh, mabigyan ka ng sapat na nutrition Lagi nating tatandaan, mga bata. Ang batang katulad mo ay dapat nakakatanggap ng sapat na nutrition na ibinibigay ng mga magulang upang maging malakas at malusog. Kumain tayo, kumain ka ng masustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas. So, ayan lamang po. Sana may natutunan ka sa ating aralin. Salamat sa panonood. God bless!